Ruko aja lah, sabar guru. should I buy? बच के निकलेगा ये तो डंडन तेरा बाप मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ shut up.